Uy, mira lo que es esa moto, qué fierro. Se maneja sola. Pero el auto tiene techo y asientos de cuero. Epa, la moto también tiene asientos de cuero. Pero el auto es más seguro, pura adrenalina, aunque no. ¡El indio no duda! Oh, Nuevo vino Bravío. El hijo salvaje de Bodega Usmal.